Ki iso diglek ugare apa iki ya? Kayane nah, berhasil. Kayane lempo sing ngompo. Parang. Iya. Iki parang ya. Saya. Iya, Mang. Iya, mo. Eh.